Bueno, paso. ya kan Ricardo Guadrón es su director. ¿Va, usted a tener que necesitar del director esos dos años? Sí, porque él es el que firma los permisos. Él es el que exonera a usted de pagar ciertos aranceles. Él es el que firma cartas de buena conducta si usted quiere pedir etcétera, etcétera. El que le va a firmar su título. A platicar para efectos de, por ejemplo, horas sociales. Autorización de horas sociales, entrega de formularios de horas sociales es con él bien, Ahora, al ingeniero Ricardo Guadrón solamente va a llegar a través de la secretaria. directamente difícilmente lo va a atender. Vamos a ver, no hay problema. Sin embargo, si la puerta de yo necesito agilizar para efecto de darle la mejor garantía, 40 es de socialización o teoría. Bien poquito. Obviamente, el recuadrito de cada módulo en la parte inferior hay unos numeritos. Este número es V. Hay módulos que valen 2V, 4V, 3V, etc. La nota que usted saca se obtiene un porcentaje, con la nota que usted saca se obtiene un porcentaje de esa V. Obviamente, si, si mi módulo de desarrollo de lógica de programación vale 4 v y me saqué 10, tengo 4 v ganadas. ¿Verdad? Si yo tengo 9, ya no tengo 4, tengo como 3.6 y algo por el estilo. ¿Me explico? Entonces todo eso se promedia en el ciclo. Si yo tengo, por ejemplo, en el ciclo 1, yo tengo 6 módulos, todo eso me suma, por ejemplo, 20 Vs. ¿Verdad? Me suma 20 unidades valorativas. Ese es mi límite. Yo solo puedo llevar un máximo de 20 si estoy en mi ciclo 1. ¿Me explico? Estoy en el ciclo 3, el caso hipotético de matemática. Ahí tengo 5 módulos. Y eso me suma 18 veces. Esto es lo máximo de vez que yo puedo llegar. Ah, pero es que yo dejé matemática. Y matemática es de 4 veces. Si yo le escribo aquí, haría 22 no se puede. ¿Estamos? ¿Cuál es la moraleja? No reprueben no reprueben muchachos. No retiren. ¿Por qué? Porque si retiran o reprueban, es casi seguro que les va a tocar hacer un ciclo más. Ya no van a salir en dos años, no van a salir en dos años y medio. Y si yo repruebo un módulo del ciclo 1 y otro del ciclo 2, voy a tener que hacer un año completo más. Pero si lo aprueba, es como que usted haya aprobado uno de los ingleses, inglés básico, 1. Me imagino que el mismo procedimiento existe para el inglés básico 2. Hay varios estudiantes que estoy y ahorita voy a cursar inglés básico 1. ¿Puedo hacer el examen de suficiencia? Sí, si son 500, el número lo estoy inventando, no sé cuánto es. Entonces, ¿paga usted la arancel por el examen de suficiencia? No sé si le hacen un examen, no lo sé, puede ser que el puntaje basta, Hay que rebuscarse. ¿Por qué? Porque las horas sociales es trabajo como el que hicieron en bachillerato. No es necesario que sea en algo de computadora, no. Puede ser barriendo, limpiando, trapeando, cuando sea posible. No siempre se puede. Son 320 horas armado desarmado ya debe ir armado. realmente le viene un mando Entonces, por favor, esto para diseño de circuitos armadores Y el caso del C, orientación a trabajar con Java. Y sobre Java o con Java, crear. Vamos a utilizar o se plantea un sistema informático. Hay muchos paradigmas, pero el paradigma y usted va a usar Java y va a ver encender, apagar, girar a la izquierda, a la derecha, acelerar, frenar, no sé, no Eso es lo que usted va a hacer y con eso va a demostrar. Diferente. Es diferente, lo que importa ahí es la versión del JDK que usted está ocupando. Socialización todas las actividades que hagamos aquí, en clase, en vivo y en directo. 20%. El portafolio recopila todas las actividades que se van desarrollando, su evidencia de aprendizaje, vale 2 puntos. Y el proyecto, obviamente, vale 40. Si yo tengo...